besito en besito nos tomamos los dos dos tragos de tequila para agarrar el valor. De besito en besito la historia comenzó. De besito en besito comenzaba este amor. Te gusté, me gustaste, pero había temor de besito en besito, el trago relajó los nervios provocados por gustarnos tú y yo. Y al besarnos todito, hasta el fondo llegó. De besito en besito nos tomamos tú y yo las manos y bailamos juntos disfrutamos el del amor. De poquito en poquito nos quitamos el frío y nos dimos calor. Un besito. Te gusté, me gustaste, pero había temor. De besito en besito, el trago relajó los nervios provocados por gustarnos tú y yo. Y al besarnos todito, hasta el fondo llegó. De besito en besito nos tomamos tú y yo las manos y bailamos, juntos disfrutamos el placer del amor. De poquito en poquito nos quitamos el frío y nos dimos calor. De besito en besito, todo despacito, que no hay prisa mi amor. Si lo haces con calma, todo lo disfrutas. De besito en besito debe ser más rico y tiene más sabor.